年で24代目24年間受け継いだ学生の笑顔とパワーで会場全体を盛り上げますそれでは踊っていただきましょう名古屋学生チームシャチの皆さんですどうぞ会場にお越しの皆さんこんにちは名古屋市中区で活動しております名古屋学生チームシャチです 新曲の方を楽しみに来てくださった方々には大変申し訳ないのですが本日の犬山陶芸祭総取りで盛り上げさせていただきます精一杯目指しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではやっほー 行きましょうあれありがとうございました